өлкөгө сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды баткенде курман болгон чек арачы дастан анарбековду акыркы сапарга узатуу зыйнаты атабейитте өттү жогорку кеңеш соцфонд менен мкф бюджеттин үчүнчү окууда жактырды конституциялык соттун делегациясы түркияда адa конференциясына катышты кырк муктаж үй бүлөгө бекер көмүр берилди президент садыр жапаровдун катышуусу менен бишкекте бүгүн жыйырма тогузунчу декабрда ар кыл тармактын өкүлдөрүнө өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаты аземи болуп өттү мамлекет башчысы өз сөзүндө бүгүнкү күнү жетишкендиктери үчүн адилет баасын алган мамлекеттик сыйлыктар жана наамдар менен сыйланган мекендештердин ордун белгиледи ал баса белгилегендей бүгүнкү сыйлык ээлери эмгекке берилгендиги жана жогорку кесипкелүгү менен өлкөнүн өнүгүшүнө жалпы интеллигенциянын калыптанышына зор салым кошуп жатышат сыйлыктар социалдык социалдык экономикалык интеллектуалдуу жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө зор салым кошкон жарандарга ыйгарылды президент садыр жапаров бүгүн жыйырма тогузунчу декабрда баткен обласындагы кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы окуяда каза болгон кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин лейтенанты дастан анарбековду ата бейит мемориалдык комплексинде акыркы сапарга узатуу аземине катышты ал дастан анарбековдун ысымы советтер союзунун баатыры чолпонбай тилибердиевдин элеси катары элдин эсинде түбөлүктө сакталарын баса белгиледи андан ары аза күтүү музыкасынын коштоосунда ардактуу кароолдун ротасы дастан анарбековдун сөөгүн буга чейин комплекске коюлган танк экипажынын үч мүчөсү укмкнын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери шерали анаркулов санжарбек анаркулов жана жаныбай улуу тилектин жыйынынын жанына жерге беришти бүгүн 29 декабрда жогорку кеңештин жыйынында социалдык фонд менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин үчүнчү окууда жактырды парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан сунушталган мыйзам долбоору боюнча бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы данияр төлөнов баяндама жасады белгилей кетсек милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна бюджеттин кириши жана чыгаша бөлүгүн 154 элүү төрт миллион жүз жетимиш сегиз бүтүн ондон алты миң сомго кыскартуу сунушталды үстүбүздө жылдын жыйырма бешинчи жыйырма алтынчы декабрында стамбулда кыргызстандын конституциялык соттун төрагасы эмиль өскөнбаев башында турган делегациясы ислам дүйнөсүнүн мамлекеттеринин конституциялык юрисдикаларынын конференциясына катышты конституциялык соттун билдиришкендей делегация түркиянын конституциялык соттун төрагасы зухту арсландын чакыруусу боюнча барган конференциянын ишине дүйнөнүн отуз алты өлкөсүнө конституциялык көзөмөл жүргүзгөн жогорку сот бийлигинин жүз отуз алты өкүлү катышып иш чаранын жүрүшүндө уюмдун уставы кабыл алынды элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан турмуштук оор кырдаалга кабылган кырк үй бүлөгө төрт жүз сексен кап көмүр берилди фонд кошумчалаганда жылуулук тартуулоо акциясынын алкагында каалаган адам көмүр сатып алып муктаж болгондорго үй жылытууга жардам бере алышат бир кап көмүрдүн баасы эки жүз элүү сомду түзөт